他都叫我回你的 Super Funny 有吃幻夜雅想，呃，首先你不要先质疑我的画面，没错就是摩尔庄园，而且我超厉害，我还有那个红龙珠可以瞬移。好啦，重点，我们这次的主题是要成为蓝瘦香菇。我们这次的那个点子从哪里来的嘞？嗯，就是就在几天前，我跟神燕在玩游戏，玩到不知道该玩什么游戏的时候啊。 我们就在想说有没有什么网页游戏可以玩，然后突然就砰，摩尔庄园， <laughs> 然后我们就跑回来，我就登录了我的摩尔庄园这样子，然后没想到现在拉姆不会死啊嗯，那不是重点，然后我们那时候就拿东西丢来丢去，发现根本就可以成为蓝瘦香菇啊！这个首先你的肤色是蓝的，蓝的。 蓝色的，然后用下蘑菇果实，嘣，懒收，香菇，哈哈哈哈哈，我们就这样子，你看，你不觉得超像？我觉得超像的。好，今天的 <laughs> 今天的巴西影片就到这边结束。我真的觉得这个超棒的，超棒的。来放大一点。 哎，怎么变回来？这个最后一个香蘑菇果实隔那么久，我也不知道该怎么再去找这个果实。好像有会，好像有地方可以买，可是我真的忘记了。啊，就是这样啦。然后，天哪，我真是有够霸气的！我到底为什么要拍这个影片？好啦，随便都拍下去。 <clears throat> 那我今天影片就是如何成为蓝色香菇。然后没穿衣服有点令人不好意思，我们赶快穿起。好啊。 今天是今天的影片先录到这边结束喽。如果你喜欢我的影片，欢迎你在右下角点喜欢，然后，然后我也很希望你可以点左下角的订阅支持我。然后当我发布新影片的时候，你就会收到一个通知。然后你还如果还想知道更多智障内容的话，我的 FB 粉丝团其实蛮多的，粉丝专业啦，我哪来粉丝团？ <laughs> 粉丝专业其实蛮多智障内容的，欢迎到那边去观看啊。 那我们就录到这边结束喽，拜拜。